Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a hacer hoy una nueva video reacción de una chica o un chico, no lo sé porque lo he visto en el título y no sé cómo va la historia, pero bueno, por eso he querido verlo con todos ustedes hoy. Y bueno, ya sabéis que mis redes sociales... Le acabo de meter un puñetazo al micro, perfecto. Ya sabéis que mis redes sociales están aquí abajo en la descripción para si me queréis seguir, tener mi Twitter y mi Instagram, que ahora voy a publicar más cosas, que ahora estoy más activo, voy a estar más activo en el canal, lo prometo, que siempre me dejo ir. Y bueno, vamos a pasar con la video reacción, vamos a ver qué pasa en esta historia, que nos espera, que no te para hoy la historia esta, y bueno... Sabéis que tenéis mis redes sociales por abajo en la descripción, lo repito otra vez, pero no pasa nada para que se os quede en la cabeza. Y bueno, vamos a pasar con la video reacción. Pues bueno, estamos aquí con el vídeo, vamos a darle para ver qué pasará en el vídeo de hoy. No sé por qué alguien llamaría a su hijo con un insulto. Claramente mis padres estaban locos cuando lo eligieron. Y debido al estúpido nombre que eligieron para mí, tuve que acostumbrarme al olor de la caca. Y no, no solo estoy hablando cuando voy al baño. Todo comenzó cuando un chico francés se mudó a nuestra escuela. La maestra estaba pasando lista y cuando llegó mi nombre, el chico francés comenzó a reírse histéricamente. Lo miré y le pregunté qué era tan gracioso y luego me dijo que en francés mi nombre significa literalmente caca. No. Como si eso no fuera suficientemente malo, también se usa como una palabrota. Solo teníamos algunos años en ese momento, pero escuché a mi mamá y a mi papá gritarse usando la versión en inglés de la palabra. Era una mala palabra. Yo estaba muy enfadada. ¿Por qué mi madre y mi padre dijeron un nombre tan horrible para mí? ¿Pensaron que era solo un pedazo de caca? Durante el resto del día mis compañeros de clase me llamaron niña caca y nadie se sentaba a mi lado. Fue el peor día de mi vida. Tan pronto como mi madre me recogió, comencé a gritarle y luego hice algo loco, la insulté. Ni siquiera me importó cómo reaccionaría ella. Tú, pedazo de mie... pedazo de mie... Y luego la escupí. Ese viaje en coche a casa me volví loca. Mi mamá siempre me dijo que mi nombre era muy lindo, pero estaba equivocada y no era lindo, era asqueroso. Cuando papá llegó a casa del trabajo todavía le estaba gritando a mamá. Bueno, papá se volvió loco. Me envió a mi habitación y me dijo que si no cambiaba mi comportamiento y trataba mejor a mi madre, me enviaría lejos a quedarme con los huérfanos. Mándame allí entonces, grité. Entonces podré cambiar mi nombre y vivir una vida normal. Las cosas empeoraron a partir de ahí. Odiaba a mis padres por esto. Ahora todos en la escuela sabían lo que significaba mi nombre. Los niños pueden ser crueles. Cada mañana cuando salía para la escuela, había una caca de perro fresca esperándome en nuestro Porsche. Solo había un niño en nuestra calle con un perro, y era ese desagradable niño francés. Durante semanas dejó la caca allí, pero nunca lo atrapamos. Debía haber venido antes de que despertásemos. Así que un día mi padre y yo nos levantamos más temprano y esperamos. Lo vimos venir por el camino y papá agarró la manguera del jardín y justo cuando su perro comenzó a hacer sus asuntos, papá abrió la puerta y apuntó la manguera justo hacia él. El agua salió tan rápido que cayó al suelo y comenzó a llorar. Lo grabé y no pude parar de reírme, se lo merecía. Luego cogí a su perro y le dije, si alguna vez dejas que tu perro haga caca aquí de nuevo, les mostraré este video a todos. Después de eso siempre paseaba su perro al otro lado de la calle. Pero una vez estábamos jugando al escondite en la escuela. Había estado escondida durante años y nadie vino a buscarme. Entonces escuché a una niña de mi clase decir, hola merda ese no es muy buen escondite, ¿verdad? Estaba muy confundida, entonces vi lo que estaba haciendo. Ella estaba hablando con un pedazo de caca de perro junto a la puerta de la escuela. ¿Cuándo terminaría esto? No terminó, continuó. Las bromas eran las mismas de siempre. Así que en Halloween el año pasado decidí unirme a los chistes. Me vestí con el emoji de caca y fui con mi amiga Sara a la fiesta. Era en la casa del chico francés. Llamamos a la puerta y su madre respondió. Sara estaba vestida como una linda calabaza y su madre la dejó entrar. Y luego me miró y sacudió la cabeza y dijo que no era bienvenida en su casa porque mi nombre la ofendía a ella y a todo su país. Entonces ella cerró la puerta en mi cara y no lo entendí. Ya. Pensé que si me burlaba de mí misma la gente se reiría conmigo en lugar de reírse de mí, pero al parecer no fue así. Y luego el universo decidió jugar conmigo aún más. Nuestra profesora de arte anunció un viaje a París, así que ahora iría a la tierra donde mi nombre era un insulto. Excelente. Necesitaría cambiar mi nombre. Y si ni siquiera me dejaran entrar al país. Mientras pensaba eso, fui a mi casillero para coger mis materiales de arte. Podía olerlo incluso antes de verlo. Una enorme humeante caca sobre mis libros. Parecía de humano esta vez. Escuché a un montón de chicos riéndose detrás de mí. Estoy Esto realmente molesto ahora. Les di una mirada de muerte e intenté usar un pañuelo para recoger la caca. Quería tirárselo a ellos, pero se escaparon. La caca dejó una gran mancha en la parte delantera de mi libro. Asqueroso. Arrojé todas mis cosas a la basura y estaba a punto de escabullirme e irme a casa para darme una ducha caliente, cuando la maestra me sorprendió dirigiéndome hacia la puerta. Mer, ¿a dónde crees que vas? Demasiado tarde, no tenía otra opción ahora. La seguí a clase y me senté. De repente la chica a mi lado comenzó a oler el aire. ¡Uh! ¿Qué es ese olor? dijo. Y yo también podía olerlo. Luego me di cuenta que era yo. Había caca en mi cara y en mi cabello. Cuando limpié la caca de mi libro debía haberme tocado la cara. Señorita, Mert huele a una verdadera Mert. ¿Puede abrir una <laughs> ventana, por favor? Dijo la otra chica. No pude soportarlo. Salí corriendo de la casa y cuando cerré la puerta detrás de mí, pude escuchar a todos riéndose. Fui a casa, corrí al baño y me lavé las manos hasta que quedaron rojas. Luego me di la ducha más larga y decidí que era hora de cambiar mi nombre. Busqué cómo hacerlo en línea y me di cuenta de que solo podría hacerlo después del viaje. No podía perder el viaje o me arriesgaría a fallar en el arte. Solo tendría que sonreír y soportarlo. El viaje llegó. Estaba bastante nerviosa mientras hacía la cola en inmigración. Cuando la gente tomó mi pasaporte para sellarlo, miró mi nombre por un momento. Bajé la cabeza esperando el insulto pero no llegó ninguno. En cambio, se echó a reír, como que muy fuerte. Luego llamó a sus colegas. Me sentí como un espectáculo freak. Y eso fue solo el comienzo. Bienvenida a Francia, pensé. Cuando llegamos a nuestro hotel, fui al baño. De repente escuché que me llamaban y luego todos en el vestíbulo del hotel comenzaron a ponerse de pie y a sacudir la cabeza con disgusto hacia mi maestra. Incluso vi a una madre cubriendo las orejas de su hijo. Claramente estas personas se sorprendieron al escuchar una dama estadounidense gritar Merd. Si tan solo supieran que era mi nombre. De todos modos estaba acostumbrada a esto, ¿verdad? Al día siguiente fuimos a ver todos los lugares de interés. Después de subir a la Torre Eiffel, nuestra maestra nos dio una hora libre para hacer lo que queríamos. Mi mejor amiga Sara y yo decidimos ir a un museo de arte, pero sucedió algo horrible. Nos perdimos como totalmente perdidas en París, ¿eh? no pudimos encontrar a nuestra maestra en ningún lado. Ninguna de nosotras hablaba francés lo suficiente para pedir ayuda y no teníamos wifi. Entonces básicamente fue una receta para el desastre. Había un hombre cerca y estaba diciendo mi nombre. Corrí hacia él pensando que tal vez era un guardia de seguridad buscándome. Pero luego me di cuenta de que estaba borracho y tal vez estaba incluso loco. Ok, sí, definitivamente estaba loco. Después de esperar en los escalones durante una hora, decidimos regresar a la Torre Eiffel. Afortunadamente es fácil encontrar eso pero a estas alturas ya estaba oscureciendo. Y sí, lo has adivinado, el loco borracho estaba tropezando detrás de nosotras. Imagina a dos chicas estadounidenses corriendo por una calle francesa gritando. Tenía todas esas visiones de nosotras siendo secuestradas. Sabía que no debería haber ido a Francia. Y no solo porque mi nombre es como el principal insulto por allí. De todos modos, no dejaría de seguirnos. Él seguía cantando mi nombre. Merd, merd, merd, merd. Si no hubiésemos estado tan asustadas, habría sido divertido. Pero luego las cosas tomaron un giro inesperado. Nos alcanzó y agarró la mochila de Sara. Estaba tratando de asaltarnos. Había oído hablar de carteristas, pero no estaba preparada para esto. Entré en pánico, recogí algo del suelo y se lo tiré. Solo después de tirarlo me di cuenta de lo que era. Caca seca. Eso lo distrajo lo suficiente como para que Sara y yo pudiéramos alejarnos de él. Finalmente regresamos a la Torre Eiffel. Nos <laughs> encontramos con la multitud y lo perdimos. Era realmente imposible encontrar a alguien entre todas esas personas. Nuestra maestra era alta con el pelo rojo, pero todavía no podía verla. En cambio, noté que todos a nuestro alrededor se reían y grababan algo. Me detuve por un segundo y miré a mi alrededor. No pude ver nada interesante, pero entonces lo escuché. Nuestros nombres, bueno, mi nombre, en un altavoz, transmitido por toda la Torre Eiffel. Quería que el suelo me tragara. No podía entender nada más que decía el locutor. Pero pensé que si íbamos al frente del área de la taquilla y decía, Bonjour, soy Mer, podrían ayudarnos. Apareció un policía y comenzó a escoltarnos hacia su camioneta. De repente la gente comenzó a aplaudir y reír, y todos me señalaban y mostraban sus cámaras. No tenía idea de lo que estaba pasando. Estábamos en problemas, pero luego los caminos se hicieron más familiares y me di cuenta de que nos llevaba de regreso al hotel. Nuestra maestra estaba parada en la entrada esperándonos, muy preocupada. Siguió disculpándose por haber tardado tanto en encontrarnos, explicando que nadie la tomaba en serio cuando denunció nuestra desaparición. Todo por mi nombre. Incluso había necesitado volver al hotel para obtener una fotocopia de mi pasaporte para demostrar que realmente estaba buscando a una chica llamada Mert. ¿Cómo viviría con esto? Todavía teníamos una semana para estar en Francia y ya me habían humillado públicamente. Al día siguiente hicimos un recorrido en bicicleta por el río y nos detuvimos para comprar agua. Bueno, no vas a creer lo que estaba en la portada del periódico. Mis globos oculares casi sobresalían de mi cabeza cuando lo vi. Era yo en la portada, no podía leerlo, pero sabía exactamente de qué se trataba. Mi nombre era tan impactante, claramente lo era. Todos mis compañeros de clase lo vieron y comenzaron a aullar de risa y el hombre que vendía los periódicos comenzó a decirle a los transeúntes al azar que yo era la niña Mer. Excelente. Y luego se puso peor. Mi primo me envió un mensaje diciéndome que revisara <laughs> Twitter. Estaba de moda en Twitter. Alguien realmente había creado un hashtag para mí. No podía creerlo. ¿Era así ser una celebridad? Me preguntaba. Y nunca adivinarás qué. En el aeropuerto camino a casa, exactamente el mismo hombre de inmigración me dio mi sello de salida. No podía dejar de sonreírme y en un inglés entrecortado dijo, eres una celebridad muy grande en Francia ahora, niña Merd. Bueno, no se equivocó con eso. Fue una locura, ¿eh? ¿Cómo había sucedido esto? Pasé de ser alguien que encontró caca de perro en la puerta de su casa a alguien sobre quien la gente tuiteaba. Quiero decir, ok, así que se burlaban de mí, pero aún así era bastante famosa ahora. Cuando mis padres me recogieron, lo primero que dijo mi madre fue, ¿todavía quieres cambiar tu nombre? Y luego se echó a reír. Apuesto a que nos estás agradecida ahora. Al menos hemos hecho tu vida más emocionante. Finalmente la publicidad alrededor de mi nombre se calmó y volví a ser Merd. Habría muchos momentos más embarazosos por venir donde tendría que explicar mi nombre, ir a la universidad, conseguir mi primer trabajo, pero por ahora he decidido aceptarlo. Hice una búsqueda en Google y hay personas con nombres mucho peores que el mío. Quiero decir, imagínate si me llamara Esther Cólera y supongo que esa caca vieja y seca nos salvó la vida a mí a Sara. ¿Quién sabe lo que ese loco nos habría hecho? Pues bueno, Pues bueno, Espero que os haya gustado el vídeo, la verdad que ha estado bastante guapo, ha estado bastante entretenido y estoy grabando hasta así, no sé por qué, porque es que me hace ilusión. Sabéis que podéis seguirme por mis redes sociales que la tenéis abajo en la descripción, suscríbete y dale a like si te ha gustado este vídeo. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo reacción.